etxe bizitzaren arazoa langile guztien arazoa da. Etxe bizitza duinak izateko soldatak duinak behar ditu. Duinki bizitzeko bosteun euroko alokailu bat, suposatuko luke mila bosteun euroko soldata bat irabaztea gutxienez. Horren araberako koadogo bat sortu behar du. Eriko etxei, soldaten araberako alokailuaren koadogo bat sortzea eskatzen diegu. Langile guztiei, haien herrietako alokailuren araberako soldataren igoera bat eskatzea eta bukokatzea haien enpresetan dei egiten dio. Eta bukatzeko labek Euskal Herriko langile guztiei dei egiten die azaroaren hogeian baionan izango den manifan parte hartzeko. Azaroaren hogeian denok kalera.